बोलिए सरस्वती मैया की जय यदुभूषण भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सरस्वती माता के दाई मोरो बंदाना जो हवाए वो सरस्वती माता के दाई वो मोरो बंदाना जो हवाए वो भैया राजी हाँ जी बारह लाख बहना कंठी छिटवार के वाह भाई वाह वाह वाह जब चारा चराल बारह लाख बहना ला लेके जाए कंठी छिटवार अच्छा तो जी हाँ। तो आगू के जो रहा है ना हाँ। तो सुंदर चारा चरे वाह भाई और पाछू के गैया रहा तो चारा नहीं रहा तो क्या करे धुल चाचा जाए चरा चारा कर घंटी मुरयव धाना ना ना पानी वो पियाए बरधाई मोरय बधाना लावते हो